大家好，爱的那是个脑，给大家背的吧？阿静，汉语五二一，汉语我爱你。呃，斯洛尼亚每碰到啥也么无趣无趣去，呃，给大家成语，那成语爱的那俄罗斯么啊，恰斯达那斯外擦，呃，八十年都的吧？拿起鸟么？斯洛尼亚成语，对牛弹琴。 прямо перевести «играть на лютне для коровы». Но литературный перевод – это «не дать перед свиньями». Ага, хорошо, давай начнем. Мин 对牛弹琴。龚明仪是古代一位很有名的音乐家，他弹得一手好琴。有一天， 他在室内弹琴，看见一条牛在窗外悠然地吃着草。他忽然想弹几曲给牛听听。他先弹了一曲《清角之操》，可是牛还是跟刚才一样，只顾低着头吃草。 他似乎意识到这支曲子太难了，牛没有听懂，于是公明仪弹了另外几支曲子。老黄牛，嗯，仍然跟刚才一样，只顾低着头吃草。公明仪不放弃，他拿出自己全部的本领。 弹出自己最拿手的曲子，但是老黄牛还是像刚才一样，低头闷不吱声的吃草。最后，老黄牛慢悠悠的走了，换换换另一个地方去吃草了。公明仪没办法，只好摇摇头，叹了口气。现在。 对牛弹琴这个成语，比喻对不懂道理的人讲道理，也用来讥笑那些呃说话不看对象的人。I don't k Спасибо за внимание. У нас е щ много видео. Давай к нам вместе учим китайский язык. Ждем вас и подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся. Пока. 再见.